Здравствуйте, Мария. Добро пожаловать в Румынию. Как вас зовут и откуда вы родом? Здравствуйте, меня зовут Брынза Мария. Я родом с, э, сама с Молдавии, а жила в городе Одессе. И уехали оттуда да. из-за войны? Да, по военному положению. Э, сколько времени назад и куда уехали первый вот. раз? Первый раз я уехала около четырех месяцев назад, может, даже и пяти. скажу, Весной, да. в начале весны, да, э, извините, в начале не скажу точно, войны, да. да. А уехала я сначала в Германию. Угу. Проездом в Румынию. Через Румынию да. на Германию. Но уехала я прямым до Германии. И где жили, сколько жили? Э, мы уехали, с, я уехала с мамой своей и со своим братом. Мы ехали в Германию до родственников. Э, не, не в связи с беженствами, я хотела там работать. Это до войны? Не, во время, во время войны. войны. Да. Ну, вы все равно беженцы, бежите да. из э, Украины. Ну, я больше всего хотела там работать. Угу. И мне наши родственники сказали, что там можно устроиться на работу. Когда я приехала, <laughs> не то, что ожидалось, конечно. Много чего не так было, как говорили многие люди, что там хорошо, что там платят, что там можно легко работать и люди хорошо относятся. Я приехала, было совсем по-другому. Mm. Было немножко тяжеловато, и из-за этого я приехала обратно в Румынию. А в каком городе в Германии? Это город Киль, но это не в городе самом, это километров 70-80 от Киля. В центре для беженцев, наверное? Э, или Нет. что там было? Сначала нас поселили в Боштон, э, центр для беженцев. Угу. Мы там пробыли около неделю или полторы недели побыли там, пока нам не нашли жилье. Угу. Мы просились, очень сильно просились ближе к родственникам, сам в город Киль, но нам отказали и поселили в Шлейсбург, э, в село, да. И там не было ни работы, <laughs> ни... Там вообще не было никак. <laughs> Там ни связи, ни интернета, ничего там не было. А как вы с ними говорили? Вы же знаете э, только да, русский, там, румынский. Да, все... Там были переводчики. Mm. в центре для беженцев, беженцев в Боштане был переводчик, который нам помог. Это миграционная служба. Mm -hmm. Она нас и определяла. Не волонтера, а миграционная служба. Но потом, чтобы работать, нужно знать язык да, какой -нибудь. они сказали, что... Английский, немецкий? Вы временно побудете здесь, угу. а потом мы подумаем за знание языка. Ну, я так поняла, я вам скажу, короче, там надо было просто сидеть, ну и ждать, пока они там принесут ту пособию или позовут вас на знание немецкого языка, на уч учить. Откуда немецкий. знать? А, что, на курсы? Да, на курсы. Угу. Извините, неправильно <laughs> формулирую свои слова. Вот. И мы, нам надо было так ждать. Ну, мне это не подходило. Почему? Потому что Сильно тяжело было. Там ни магазинов не было. Ну, жилье не, ну, непридатное для жилья. Угу. Вот как. И тем более, когда я сама девушка с матерью, мама у меня пожилая, и мне не было выгодно там оставаться. Я приехала обратно в Румынию. Там, если тебе выплачивали 400 евро, надо приноси, приносить чек на то, что ты, на что ты покупаешь, угу. на что ты вытрачиваешь. Если ты там, ну, я, я такое не испытывала, потому что я не дождалась пособий. Но э, был список продуктов, которые можно было купить, нет, или для чего чеки приносить? Нет, чеки приносить, что ты именно их потратил. А, понятно эти деньги. Вот. Что не собираешь или да. как? Нельзя было собирать эти деньги, Нет. чтобы не было слишком много или как? <laughs> Наверное, потому что когда получаешь пособие, тебе нельзя выезжать из страны. Угу. Ты должен его потратить, а потом выехать. А если ты выйдешь из страны с пособием, тебя на таможне встретят. Да. И пошлют обратно в Германию. Или заплатишь штраф. Понятно. И решили уйти оттуда, да? Да, я не дождалась пособий. Я пособие так и в Германии ни разу не получила. Я жила на собственные средства. Угу. Вот. И, Месяц? Да, около месяца. Не, не до конца месяца. Это вместе с мамой и с братом? Да. И вместе сюда приехали? Нет, брат остался с женой, угу. с ребенком. Я с матерью вернулась сюда. Э, как я жила в Германии, пока мисс не уехала, мы решили с мамой уехать две недели. Но мы ждали две недели, потому что одна неделя были праздники, там у них я не знаю, угу. и нам миграционная служба отказывала сделать 100 позил. Вторая неделя тоже на что-то там не получилось. Мы две недели ждали, чтобы отказаться. Ну, мы как пришли в первый день, когда уже все вот эти вот их нюансы прошли, форс-мажоры, мы приехали, за секунду времени отдали вид на жительство, Здесь, в Румынии? Нет, в Германии. А, и решили там все, да. всю бюрократию и да, уехали приехали туда. сюда. Приехали сюда, мы собирали вообще на Украину приехать домой. Да, и моя инициатива была предложить маме остаться здесь, потому что я проездом здесь была, когда ехала uh -huh. в Германию. И мне здесь очень понравилось, я здесь я была три дня. Говорю, давай попробуем здесь остаться. Мама сказала, что нет. Она уехала домой, у меня отец дома э, тоже. В Одессе? Нет, э, мы живем за Одессой, извините. Но там бомбят везде, да, или летят ракеты, или все равно опасно? Да, под, да когда я уехала, было, были сирены, было слышно взрывы. Сейчас говорят, что еще сильнее. Почему? Потому что они приближаются, они с Николаева ближе и ближе приближаются. Вот, и моя мать уехала в Одессу, домой к отцу, а я осталась здесь. Мне достаточно было три недели, и я посмотрела, мне здесь больше понравилось. Почему? Тем более вы знаете румынский Да, язык. я знаю румынский, но не весь. <laughs> ну, стараюсь, ну, да. Есть хорошее начало, да. Да. И мне здесь понравилось к чему? Потому что румынская власть и румынские жители не относятся предвзято к, к нам, беженцам. Они... Тут я чувствую себя свободней. А где была такая предвзятость? В Германии? В Германии да? было, да. Германии... Говорили вам, что вы беженцы или что вы ромы? Нет, э, они, нет, не ром и не то, что я беженец. Они по поводу помощи. Угу. Вот если мы тебе там, вот примерно с э, миграционной службы Германии, э, мы подошли и сказали, э, нам не подходит вот этот дом, то, что вы нам предоставили жилье, вот э, ваши услуги, можно мы откажемся, потому что в Германии несколько штатов и разные законы. Можно мы откажемся от, э, в городе Шлесбурга, мы хотим уехать э, в другой город. Они сказали нет, вы или остаетесь здесь у нас, или уезжайте обратно к себе домой, потому что вас тут, вам тут не рады. Так и так и сказали. Так и говорили. Да, да? так потому что они, он разговаривал по-русскому. Может, переводчик был такой? Не, не, он разговаривал сам. Он, Немец. Да. Понятно. Он разговаривал по-русски, очень хорошо угу. разговаривал. С акцентом, ну хорошо разговаривал. Он нам так сказал: или вы остаетесь здесь. В, в том городе, да, в том и, селе? Да, или вам, мы вам не разрешаем уезжать в другой. Есть такой город Гютерсло, там жила тоже моя сестра, мне хотелось туда уехать. Она 700 или 800 километров от того города, где мы жили. Угу. Мы хотели переехать туда. Ближе к родственникам. Да, там, да. тем более, ихняя власть, ихняя миграционная служба позволяла нам выбрать жилье угу. и работу. Они давали нам работу для беженцев, которой не нужна было знание языка. Угу. Вот как. Но они нам Сказали, поставили да, ультиматум. Или вы остаетесь здесь, или вы уезжаете. И если вы уедете отсюда, вы не остаетесь здесь то пять лет вы не должны появляться на территории Германии. Есть такие законы или это он придумал? Он так сказал нам, не знаю, насколько это так верно. Понятно. И в Румынии лучше? Да, мне понравилось, я же вам говорю, почему. Здесь у тебя есть свое право выбора. Ты здесь можешь выбирать, как тебе удобнее. Ну, ты сама здесь решаешь, ты чувствуешь себя тут как дома, я так скажу. Там э, за тебя решает правительство в Германии, а здесь ты сама за себя решаешь. Тебе единственное, что здесь помогают, да, по ну, там, материально тебе помогают. Не, не постоянно. Здесь не мост... Э, хочу сказать одно. Плюс Германии то, что там финансовая стабильность. Mm. А в Румынии нема финансовой стабильности, но тут есть больше перспектив. Хоть тут и зарплаты даже меньше, чем в Германии. Еще раз повторяю, здесь больше перспектив. если ты можешь более... Вы там жили в селе, а здесь в столице. Наверное, поэтому и разница. Нет, и я... здесь нашли работу? Э, нет, я здесь пока не работаю, в поиске работы. Нет, не то, что там в селе. Э, мы когда жили в Бостоне, в центре для беженцев, э, он совершенно рядом, две остановки там до центра города, угу. где наши, куда мы и ехали, в Киль, угу. до родственников. Вот. Мы приезжали туда в целый день там находились, ночевали просто угу. в центре, потому что в центре до 11 надо было вернуться, потому что сразу убили тревогу. Угу. Э, потому что надо было выходить и заходить по чипам. Угу. Э, там все как, как, извините, как в тюрьме было. <laughs> Вот. Ой. И вот. И здесь где, как живете? А здесь мы, когда я приехала с мамой сюда, э, мать уехала сразу с вокзала. Э, а я здесь у меня была тоже моя сестра одна. Угу. Я приехала к ней в гости, переночевала, села на телефон, быстро в телефонном режиме в Фейсбуке забила Румыния с Украиной, беженцы в Румынии, все, что могла. Нашла группу, да? Да, нашла группу. Первую группу, она у меня одна есть, она до сих пор у меня в телефоне, я всем ее высылаю. Нашла общежитие. Угу. Вот, и поехала, а, нет, э, нашла номер общежития, но мне сказали, пока им не позвонит волонтеры с вокзала, с Городинор, они не имеют права заселять. Или пожарники, да, э, да. МТСники. Вот мы приех, я поехала на автовокзал, э, на, на ЖД, вокзал, да, на ЖД вокзал. По, да, попросила одну девушку, она позвонила, я сразу же после ее звонка поехала туда э, и заселилась заселилась в это общежитие. На несколько дней? Э, на, я бы там осталась на постоянно. Мне там очень нравилось. Там все хорошо, все чисто, аккуратно, опрятно. И кормили тоже? Да, да? и кормили, и все. Единственное, что там надо было закрывать дверь и давать ключи вахтеру. Как да. в общежитии, да? Пока мисс э, началось э, то, что даже когда и я заходила в, в комнату, приходила, заходила в комнату, открывала дверь, и обратно надо было спускаться и отдавать ключи. Потому и двери у меня оставались на распашку. Если я там выйду, да, там на кухню или куда-то uh-huh, я выйду uh-huh. на лестничную площадку, то двери у меня открыты. Uh-huh. Мне не понравилось, потому что начали пропадать вещи. <laughs> Я uh-huh. больше трех дней там не осталась uh-huh. и переехала в другое общежитие. Uh-huh. Там мы были, там центр только для девушек, для женщин и детей. Я там пожила месяц и решила, а узнала за эту программу тоже в группах. Уже больше здесь освоилась, э, начала там что-то делать, где-то подрабатывать. Э, в Вайбере в группе я нашла то, что можно предлагать свои услуги. Я предлагала услуги уборщицы, это не зазорно. Я начала хоть что-то делать, как-то выживать здесь. А мне здесь ну, было легко. Я разговаривала на румынском языке, начала осваиваться здесь, вот как. И узнала за эту программу 50 на 20 и решила переехать на квартиру. Вот, нас было 50 лей в день на каждого беженца. 20 лей каждый день. Платит э, государство владельцу квартиры и 20 лей на питание да, да. беженцу да. или беженке. Да, угу. правильно. Вот, мы узнали эту программу, и мы решили переехать. На тот момент мы переехали, и у меня случилось горе, мне надо было вернуться на Украину. Я по спешке толком не разложила чемоданом, быстро уехала в Украину. И мне надо было вернуться обратно сюда, в Румынию, но ненадолго, на пару дней. Вот как. Я приехала ох, по делам сюда и обратно же вернулась на Украину. И хозяин этой квартиры увидел, ну, то, что мы едем туда-сюда, или как, И извините, <laughs> я не знаю, как объяснить эти, этот, этот момент. Угу он, нам, он мне лично позвонил и сказал то, что э, надо приехать мне срочно. Не так, а там я... А он знал, что вы в Украине? Да, я угу. ему сказала даже, по каким причинам я уехала, и сказала, на какой срок, потому что у меня тоже я не могла долго находиться на Украине, потому что я здесь была оформлена. Э, он знал, в какой ситуации я, и знал, что я должна скоро приехать. Нет, он мне сказал в тот же день, <laughs> поспешно, выехать и забрать свои чемоданы. Я не ну так... дал неделю, несколько дней, сказал, сразу нужно выехать. Нет, я должна была выехать. Вот угу. я выехала. Я приехала, я сказала, подождите меня немножко, мне надо обратно же поговорить э, с владельцем общежитий, чтобы э, заехать туда. Угу. Вот. Он сказал, хорошо. Вот. Но у меня, <laughs> мне не оставало, я не оставалась в покое, пока меня не спросили, ну почему же так? Я так ждала эту квартиру, я столько угу. по дорогам, по общежитиям, так хотелось отдельного уголка. Ну я его и спрашиваю, почему, что-то случилось, может, это соседи, может, какие-то жалобы, давайте все исправим, я прошу угу. извинения, может, что-то я неправильно поступила или как-то решумно сильно мы себя вели. Ой, он сказал, он сначала несколько раз не отвечал на мои вопросы. Угу. А в конце, когда я пришла уже за чемоданами, он сказал, я продаю квартиру, выходите. Это, это проз... Придумал предлог, да? Да, э, и в течение, э, ну, сколько я побыла там, ну, может, недельки две. Да, две недели. По этой программе? По Значит, он на месяц, на целый месяц получал деньги за ваше проживание там. Э, а месяца а вы прож... не было, месяц должен был быть. Но ну, вы прожили числа. только полмесяца. Да, я прожила полмесяца, но смотрите, полмесяца я прожила, и я съехала. Я не оформлялась нигде, чтобы было засвечено. Получил он э, за меня э, какую-то там как, деньги, да, да какие-то деньги, так скажем. А Или вам не нет? дал те 20 э, э, дней Нет, в день потому на что питание. я так и осталась у него оформлена. Mm. Я у него так и была оформлена, но я же съехала. Вот. А в конце месяца или, там, или в начале другого месяца, может быть, и пришли эти э, деньги, но... Он я... вас не искал и деньги не давал да, на питание. потому что я еще тогда не хотела оформляться, я искала хорошую Э, надежную квартиру или апартаменты. Ну, я, спасибо Господу Богу, познакомилась с одним человеком, дай Бог ему здоровья, <laughs> он мне помог. И нашел другую квартиру. Да. И уже там живет и без проблем. Да, конечно, спасибо хозяйке, она тоже очень хорошая, очень добрая женщина, помогает. А как вы думаете, почему так произошло с тем другим хозяином? Э, потому Мошенник что... хотел брать деньги Нет, за э, несколько... Он хочу сказать вам мое предположение, то, что он не знал толком за эту программу, угу. но он знал то, что он э, в минусе точно не останется, это он знал наверняка. Но э, тогда, на тот момент, в двухкомнатную, у него двухкомнатная квартира была, на тот момент заселялись четыре женщины. Я и мать, и двое моих тетушек. Вот. А он узнал, наверное, побольше про эту программу, он захотел заселить или больше людей, или, скорее всего... Другой национальности. Да, <laughs> другой национальности, вот так. Да, вы думаете, что он э, расист, что им не, ему не нравилось, что у него да, живут э, ромы? Да, потому что э, соседи, когда у его не было, когда я заселялась. Угу. Я привела свои чемоданы со своих их теть. Ну, она немножко смуглее меня, угу. <laughs> намного смуглее меня. Она была вот на нее не скажешь, что она другой национальности, на, на ней посмотришь и скажешь, что она там ром. Вот. И соседи увидели. Я, ну, я взрослая девушка и могу понять мимику человека, который, который не нравится, <laughs> вот как. И я увидела, что это не так, и я сразу поняла. И даже до этого я говорила своей маме то, что нас ожидает разговор с хозяином квартиры по-любому, потому что он сейчас должен предупредить, чтобы никаких гостей, там, никаких угу, шумов, угу. это, вот, чтобы эм, не беспокоить соседей. Вот, потому что вот почему я э, в первом приложении сказала, что спросила его, может, соседи что-то сказали, да, потому да. что у меня с соседями не сложилось. Вот как. Одни соседи говорили, что я поздно прихожу с работы, потому что я э, выходила убирать квартиры ну, у женщины, и там у нее были кошки, собаки, дети, и надо было дольше убирать. Вот. И я поздно пришла, в часов в 10-11 вечера. И, и что? И у них лифт старый, там двери хлопали сильно. И угу. Их это не устраивало. Вот одно замечание. Э, второе замечание то, что Э, ключи в двери сильно там... Стучат. Да, вот, вот. И... Значит, не только хозяин или не обязательно хозяин а расист, но, наверное, и соседи тоже. Да, соседи сказали, вот, понабирал тут цыгане, ромов, и вот они нас беспокоят. Я захотела зайти... Слышали в... такое, да, да? Я заходила в квартиру свою, ну, не свою, его квартиру, я угу. ее арендовала. Ну, на время была да. ваша, вашим я, домом, да? Я захожу в квартиру, выходит девушка одна, она кричит мне то, что ты пугаешь мне ребенка, <laughs> ты открываешь шум на дверь дверь, говорю, извините, я не хотела, но по-другому она не открывается, мне как-то надо зайти. Вот, и, ну, я же говорю, я с Ире им не понравилось то, что мы не румынской национальности. Или вы мигранты, да, беженцы. беженцы мы, что мы ромы. Вот. Или он нашел больше людей. Ну, я хочу сказать то, что в его квартиру больше четырех человек бы и не поместилось, потому что у него всего лишь две кровати которые могли поместиться только по два человека. Ну, или большую семью с, э, больш... с пятью детьми или да, так далее. Да, Где может быть. Так? Потому что там же по этой программе не считаются за, за, человек, ну, за детьми. За взрослого, да. да, а за человека. За человека. Э, хоть тебе и годик, и полтора, полгода, человек, ты персона. Да. Все. Вот как. Хорошо, значит, вам больше нравится в Румынии, вы намерены остаться здесь? Э, пока да, но, честно сказать, мои родные, э, племянник, там, ну, моя семья, с кем угу. я живу, они не хотят оставаться. Почему? Они... Я молодая девушка, mm. я еще пока себе ничего не нажила. Ну, тоже жалко за домом, потому что мы все же жили в а родитель... У вас есть дом там? Да, mm -hmm. родительский дом мы все же всегда, всю жизнь жили и все старались в дом принести, понимаете как. Вот. А сестра моя все нажила сама себе, мама, и они тянутся к тому же, чему они на нажили, понимаете как. А мне, меня ничего не держит дома, я еще там, где э, война рано или поздно с Божьей помощью закончится, мне главное обустроиться где-то, стабильную работу найти. Если я найду в Румынии стабильную работу хорошую, то, конечно, я здесь останусь. Конечно, я здесь останусь и будут, как, может, какие-то возможности, перспективы. Я вам желаю этого и Спасибо найти огромное. здесь новые, новую родину в Румынии. Спасибо. Надеюсь, встретимся. Скорее чаще. всего, тут это же тоже как-то частичка родины, потому что почему я разговариваю по молда, ну, по-румынски, по да. да, потому что мои родители сами из Молдавии. Раньше же была не отдельная республика Молдавия и Румын, это была единая страна. Вот. Поэтому говорим один и тот же язык. Да, один и тот же да. самый язык. Ну вот поэтому, наверное, я себя тут и чувствую как дома. <laughs> Добро вот. пожаловать дома. Спасибо.